somos moi conscientes de o enorme traballo que hai detrás de cada idea, non? As ideas para convertilas en proxectos, pois hai moito que pensar, hai moito que idear, hai moito que poñer en marcha e hai moitas ilusións que se teñen que convertir en realidades, non? Por lo tanto, é un día moi especial. Música eh, como fixen na inauguración deste curso do orgullosos que estamos deste viveiro que eu creo que o elemento máis bonito e máis interesante do que supón un polígono industrial como o noso que ten outros moitos valores económicos e sociais, non? Eu creo que o premio máis importante, eh, ademais de destacar os dous proxectos que parecen máis interesantes, é que a Diputación de Pontevedra poña a disposición de todas e todos vós eh, estos cursos. Non? Sodes un orgullo para a provincia, eu teño privilexio de ser presidenta da Deputación de Pontevedra o meu privilexio é poder coñecer a xente que fai cousas tan maravillosas como as que vos queredes facer. Música